Zapraszam Was na przelot bezpośrednio od Poronina do Zakopanego, stacji tymczasowej i do stacji głównej, która jest aktualnie w przebudowie. Zapraszam na film. Zaczynamy! Kolejowa Zakopianka 2050 Thank looking